inigo baler direkin dago. Bai, eta eh, politeknikoan eh dizkon eh, erakundeena e, eh, pixkat astertu dugu. E, zuritza dira e, marko honen e, abantailak edo puntu honak eta batez ere bai. zuek egindako lanean oinarritzen dira. Bai. Zer ze azpimarratuko zenuke? Bai. Bueno, entzako lengua gauzek, aurko gauzik importantena da, euskeraz daula markoa. Hoi da, bai, bai. lehen bizikoaz, euskeraz bizita lan ite duenotzako, beste laian azkatuta gaude bai. beti erderatik, inglesetik, e, eh, itzultzen e, ibiltzea. Guk euskaldunok erabiltzeko, eh? Bai. Ez alperrik usteko eh, bai, txoko baten. Orduan, metamarko bezala, hartuta marko hau, hau da, beste marko osatutako edo beste marko erabiltzeko emiltzeko almen marko bezala bai. oso importante da. Mm Dauzke eskriptore pilo bat, irrupetan right. Bai. malaude eskriptore zati desberdinetan jarrita, mm ordu dauzke ikastetzen lehen dikindako lanan arabera, izan deneke iso eta zazpi mila bat, izan dike, iso am, e, mila de bai, segurtasun egin, bai. ze ikusi daukenak, bai, edo e, ikate eredue. ere du, edo inda dauzketen lanak, bauzke mm berrera biltzea, hemen hemen aiteko. Ezaztu gaitasun digital badala, diskopen jartzen gaitasun digital badala. Bai. Sortutako materialen berrerabilpena, berrerabilpena. Bai, eta gu bai. irakasle bezala gainaz kolaxak iten oituta daude, bai. gure lanetako ba ze hobeto. Egin dugun lana aprobetxatu dezakegu. Baina gero baita ere honek joko ematen du ez bakarrik gateroarentzat, ez da? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Marko ni kontuatu eh, Marko zehaztuna da gelan, ikatek gelan markatzeu bez gestio akademikoa nola nola eman, baina hasi eh, hasi irakurtzen Markoa, hasi deskriptorek ikusten eta barra barra hasi bezela <laughs> lanak eh, banatzen, bai. eh, ez bakarrik ikastetzeko e, foro edo talde normal alai, ba, baizan bai. zuzendaritza, jalor buru, irakastaldei, tutorei, ikasleei, baizik eta e, eh, administrazioi de bai. Orduan, bai. pixkat ikustea, ez dela bakarrik ikateron lana, baizik bai. eta dalak aldaketa metodologiko badakar pizkila, torrun behar dela denan, denan konkursoa. Eta gero beste gauza importante bat ere, ez dela e, pertsonaren e, lan bat, baizik eta erakunde osoaren, ez da, pixkat ikastetxea talde bezala bai. eta... Ot, Nos, noski hau adibidez, bani ikate bezala, ni bakar bakarrik aste bali maiz honekin, jai dauket, ez ezkati inorri implikatzen, orduan, honekin jokatu genuen, inoa izan zen, eskatu proiektu lanbidezeketa zaila horretzako gara deialdeko garaien, eman ziguen, eta baino karribizuken ikastetxek onartzeko da proiektua, orkesteko bakarreke, proiektuen, eh, bede, oi, barkatu proiektu horren, bede inkapena, zuzendaritza daitekin batzeola. Claro. Ze beste al proiektu bezan. Bai. Orduan guain autobalazioa bukatze duen, ba etorriko zaitena da autobalazioko emaitzak e, banaketa <laughs> ikastetxeko eragile desberdinen arten itea. Hoixe, ba sorte asko, eskerrik asko eta aurrera segi. Venga, venga, venga, venga, venga,